विरमनलाचे गुरुदर्शन Здравейте, приятели! Честита бъдни вечер! И по стара традиция ще се съберем отново тук на канала и ще празнуваме заедно за всички, които са сами, трябва да знаят, че не са сами, защото ние винаги енергийно и душевно сме заедно. Дори физически да не можем да бъдем заедно, то енергийно винаги аз съм до вас и вие сте до мен. И затова винаги споделяме празничната вечеря, я споделяме заедно, за да има за всички деликет, да има за щастие, да сме успешни, да сме щастливи, да сме обичани, да постигаме всичко, което искаме и да вървим напред, да учим, да се развиваме, да постигаме целите си и да изпълняваме това, за което сме дошли. Така, реално прикадихме като имаме и тамян, имаме и сал пауло. И така. Виждате празничната трапеза. Тази година, като всяка друга, ще се накъсметяваме, като ще избирате едно или две. Това е първи вариант, това е втори вариант. И съответно, там има късметчета, като питката ще бъде обща, и съм разделила и късметчета за всички на канала Деда Морана Одина и за всички ученички на школа Валкирия и учениците, като имаме и мъже, да не ги пренебрегваме, че много се сърдят. И така, напитката съм поставила късметчета навсякъде, за да може а, да има освен паричка, да има и късметче и да щупим матрицата на това, че на мен никога нищо не ми се пада, никога не печеля и прочее. На нашия банкет, който имахме тук в Пловдив с вас, нали, с голяма част от вас, които присъствахте, имахме такава томбола, в която всички бяха печеливши. И страшно много хора просто не можеха да повярват, че са спечелили, защото никога не са печелили нищо. Целта на цялото мероприятие беше да щупим матрицата, където човек не може да получава това, което му се полага и живее с мисълта, че никога нищо хубаво не му се случва. И днес ще направим същото. Няма да има човек, който да няма награда. И така, избирахте ли си номерче едно или две? Ние ще започнем с разчупване на плитката. Нашата плитка ще я проверяваме моменталически на кой какво му се е паднало. И съответно започваме с плитката. Като първото парче винаги се дава на висшите сили. Какво има тук? Сила и победа ще получаваме от висшите сили. Проверяваме за паричка. Няма паричка. След това второто парче на питката винаги е на мъртвите. Чупваме нашите починали предци, какво ще ни дарят, изобилие и успехи. Ще има за починалите и за нас, което означава, че изцелението, което ние правим на нашия род, дава вече резултати и ние сме щастливи с това. вижда Така, следващата паричка, това е за къщата и за имуществото. Нали, следващото парченце, какво ще имаме в дома си. Слава и известност т.е. всички в нашето семейство ще имат успех, ще бъдат славни и тук се пада паричката в семейството, в дома на всички нас. Така че ни очаква изобилие, благополучие, просперитет. След това поставяме на работата, т.е. на школата и на практиката. В школата какво ще има? Любов и разбирателство между всички нас. Питка няма, паричка няма да търсим, защото се падна. Нали, това е школата и на канала. И сега започваме с най-възрастния член на семейството. В случая при мен това е майка ми. Какво си пада за майка ми? Вие си наричате вашия сватба. Още си имам нов татко. След това в нашето семейство съм аз. Нали, при вас може да е баща ви, но аз нямам баща, тъй е причина, свестно ми е памет. На мен ми пише нова работа. Значи нови идеи, нова реализация ще имам. На сина ми, т.е. на децата, успешни проекти Слава. Той ми е студент, така че е чудесно. И това е на близките. Примерно, който има дъщеря, нали, намисля, аз случай ще сложа племеничката тук. Нека какво очаква? Здраве! и най-голямата битка, това е за всички нас, като общност, за всички валкирии и за всички хора на канала Веда Мора на Одина. Они участват в мед, късмет и щастие във всички направления. Чудесно! Благодарим! И тъй като сме започнали с канала, какво ни очаква, какво очаква хората на канала. Веда Моран Одина. Живот, любов, благодарност, божествена енергия, стабилност, корени за земяване. Това са картите на великолепната Галина Венера. Новост, възможност, свобода, успешно разплащане на дългове, получава сключване на договори, изпълнени обещания, излизане от дългова яма, изобилие, реколката, благоденствие и живот. Нека да ги видим пак, че нещо. Така. Новост, възможност, стабилност, заземяване, живот, дърво. Това е за всички от канала, като цяло, които го гледат, като обща енергия. Това е за моите ученички валкириите. Какво ви предстои? Така. Късмет, синхронности и щастие, път, ценности, дарове, сила, смелост, благородство – Начало, пътуване, движение, сила, издигане, постижение, желание, пари, изобилие, светлина, любов и радост. Така че ни очакват А и пълнота. Така. Пълнота, изобилие и благоденствие. Така, чудесно момичета, очаква ни една прекрасна година. И така, сега си изберете едно или две. Имате по една баничка с тиква, с желания и по една питка, която е специална такава късметлийска питка, отново с с, желание. С късметче по-точно. И така, номер едно. На баничката какво се пада? Изобилие от съкровища и купища пари се сипат върху теб от мрак до зори. Чудесно. Следващо късметче. Часовника тик-така, повишението чака. Материални придобивки в изобилие, коли и нови къщи. Аз между другото винаги съм номер едно избирам, нямам търпение и нерви да чакам за следващите номера. И с това винаги съм номер едно. Добре съм си ги наредила. С приятели света ще обиколиш. Ще бъдеш тази година много щастлив. Благодаря! А който също си избрал номер едно, може и да путешестваме заедно. И така да видим какво ще предстои красота, пишно сухолство, вълшебната лампа, желание вълшебство, реализация, печалби, изобили, много пари. Чудесно! Я да видим сега. Това пак бяха на Галина Венера от Оракула, това е на вълчицата. Подарък от съдбата, който е подпечатан с печат на съдбата и молитва, което означава, че това, за което сте се молили най-много, ще ви се сбъдне. И който иска, може в момента да пожелая някакво съкровено желание, защото ще му се сбъдне. Моето желание е да успеем да създадем Вила Валкирия, нашата барлога, където да се събираме истина за хлеб. Благодаря. Така. Тук имаме послания. Така, това пак е на вълчицата разработката. Спасение, какво ни казват. Не е нужно да се мъчиш с нищо в живота, включително с материалните неща или с своите финанси. Т.е. очаква ни отново положителна промяна. И тук имаме лукс, картата. Всеки желая да живее живота си в спокойствие и лукс, но малцина знаят какво всъщност е това. Умението да се чувстваш свободен, без страх, без ограничения, да правиш всичко това, което те кара да бъдеш щастлив, това е лукса в живота. Любов. Любовта ни е към теб се излива неспирно към душата и сърцето Казваме това на всеки човек, който чете тези слова. Не тъбувай и не се страхувай, ние сме около теб. Това е послание от Висшите сили. Това е оракула на богините. И какво се показва тук? Лакшми. Светло бъдеще, не се тревожи, всичко ще се нареди добре. Имания, златна възможност. В момента пред теб се отваря много важна врата, премини през нея мат справедливост. Очаква ви във всички сложни ситуации, в които се намирате, да бъдат разрешени честно и справедливо. И Изолата, неугастваща любов, любовта, която споделяше вечно, независимо от обстоятелствата. Веста, дом. Положението в семейството се подобрява поради преместване или благоприятни промени след неговите, сред неговите членове. Рианон магиосницата, ти си магическо същество, което може да превърне чистите си намерения в реалност. Дана, висшата жреца. Ти имаш свещено познание, което може да помогне на другите чрез твоето духовно усещане. А, учение, извинете. Така. Какво още ни очаква? Развитие на интуицията през тази година. Интуиция е огромни психически способности, пророчески сънища, въображение. Посвещение, благодат, добросърдечно, способност да следваме собствения си път. Ще минем през една прекрасна трансформация, смелост, жизненост, смелост, силен дух, решителност, способност да се понасят трудностите положителна промяна, ще има разрушаване на стари убеждения, раздява ситуации и хора, които действат токсично и ще има положителна промяна в живота. Следващото, което ни очаква е късмет, ни очаква щастлив обрат, радост, движение напред, повишение, издигане, преодоляване на препятствия, победа. Любов, привличане, хармония, любов, среща, избор между двама души или две нови възможности. Така че любов ще има в изобилие. Разширение, цялост, завършено с нов път, мащабно сумиротворение, когато човек влиза в хармония с себе си, мъдрост – осамотени, самовглавяване, предпазливост, внимателност, търсене, учение чрез изживяване, свобода, ново начало, ентусиазъм, вдъхновение, радост, добротета, саможертва, помадряване, интуиция, духовно съвършенстване, пророчество и божествена подкрепа, ново успешно начало, раждане на дете или проект, при мен е проекти, богатство и процъфтяване. А за тези, които чакат бивоци, ще имаме много готини валкиричовци и валкирийки, лънички, пухкави и сладки, най-хубавите на света. Не, че нещо манаш лошо няма и винаги е най-доброто. Номер 2. Който е хитър, избира всички варианти. Аз така правя, тъй като нямам време да чакам, нали винаги съм нетърпелива, избирам номер едно, обаче избираме всички други варианти. Така че, нали, където има нещо, аз съм там и получавам. И така, започваме с номер 2. Какво започва, какво ще ми дадат късметите от баничката. Така, няма тук шега, на вратата чука любовта. Честито. Фортуна те обича, на богатство те обрича. Честито успехът е твой другар, ще постигаш всичко, всичко леко чрез своя дар. И втори вариант, добре съм ги натаманила и накъсметила. Тази година булка, до година лунка. Честито на втори вариант, аз тук можех да го прескоча. Ама нищо да като, дават, като ти дават зима, ще те гонят бягаш. да бъде, да бъде всичко, което си нажелахме. И продължаваме с картите успехи, печалби и договори, положителна промяна, трансформация, осъзнаване, свобода, излизане от зависимости и трудолюбие, ред, изобилие и очаква. И ще получавате резултати от своя труд, което е много важно. И тук имаме влюбените, Феникс възраждане, т.е. приключване на стар период, излизане от кофти ситуации, състояние, дългови ями, положителна промяна и карта на желанието, отново да си не желаете желания. Следващите послания. Писмо отново на вълчицата, мило дете, погледни към небесата и там ще получиш послание от светлината. Полах на вятъра, нежна музика от крилата ни, тук сме и се радваме, че имаме среща с теб. Следващото е вяра. Ето Емоционално изцеление не означава да се взираш в раната, да погледнеш на света с други очи. И руса е следващата карта твоята божествена светлина не може да бъде угасена никога. Единствената ти задача е да се погрижиш сиянието и да се разгаря все по-ярко, нека свети така, че да я виждаш и да се радват всички. Дано да са си получили хубаво снимките, защото си асистирам самичка, се снимам, няма да радва в момента. И за да хвана цялата картина на празничната обстановка, малко така надалече се намира телефона. Така, какво се получава? Отново трансформация. В момента преживяваш огромна промяна, която носи много благословие. Очаквате благоденствие, Вселената излива своето изобилие върху те, разтвори ръце, за да го получиш. Истинска любов те очаква, романтичните вълнения на сърцето ти потигнаха Вселената да ти изпрати голямата истинска любов. Поведи децата, ти си добър помощник, съветник и лечител на децата. Използва уменията си да помогнеш на децата сега. Независимост. Независимостта стои в основата на твоята сила и успех. Тези обстоятелства, свързани а, в момента, в които се намираш, са свързани с предишния живот, но хубавата новина е, че вече си си изплатил дълга и те очаква ново начало. И тук ти казват, прояви силата си, ти имаш повече сила, отколкото мислиш и твоята издържливост ще доведе до благоприятен резултат. И какво ще предстои? Справедливост, победа на истината, триумф за достойната страна, в правни дела, честност, благоразумие, равновесие. Нов етап от живота. Нов етап от живота, пътуване, възможности, способности, таланти, вдъхновение, ентусиазъм щастие, надежда, вяра, подкрепа от светли сили, духовно просветление. Стабилност, материална стабилност, професионални успехи, смелост и устременост. Надежност, отговорност, постигане на целите. Познание, божествена мъдрост, просветление, разбиране, обучение и посвещение в духовни истини и закони. Изкушение, провокации, страст, превъстяване, изкушение, пристрастяване – Тоест през тази година ще имате различни изкушения, но ще ги победите. И това е идеален период за излизане от зависимости, от вредни навици и разчистване на пространството от вредни хора. Търпение, приспособяване, въздържане, умереност, размишление, балансиране на енергията. Очаква напредък, прогрес, успех и късмет, завоевание, триумф, помощ или съвет в критичен момент, победа духовно пробуждане, осъзнаване, начало на нов живот. Така че номер 2 ти очакват много положителни промени. Излизане от старото, вижда се, че втори вариант са били доста заседнали в старите енергии. Тази година така хубаво ще ги разбутат за положителна промяна. Естествено ще имате духовно израстване и ще погледнете на света с нови очи защото духовното израстване винаги е свързано с осъзнаване, с изчистване на иллюзиите и естествено ще има сълзи с ополки малко, но то ще е за добро. Така че не се вкопчвайте в старото, не се вкопчвайте в хора или в ситуации. Пускайте, приемайте и пускайте, вървете напред и тогава нещата при вас ще се случват по най-хубавия възможен начин, защото вие ще се с вас. Първи вариант просто вече са застанали в а, стабилна позиция, знаят какво искат и вървят смело напред. Те са по-напредналите и така емоционално по-силните и израсналите. А втори вариант са хората, които те първа ще ни очудват, те първа ще ни радват с новите си постижения и победи, излизане от всички сложни ситуации, в които се намират. Като втори вариант ще стрият сълзите, ще добият сила и вяра в живота през тази година и ще бъдат победители и ще преоткриват света за приключения, тъй като до сега са смятали всички, че света е създаден за мъки и за страдания, а не за радост. А той точно за това е създаден. И ние сме тук и сега, за да я получим, заедно да я получим, да се обичаме, да направим прехода към новото измерение, към колективното съзнание, да се научим да обичаме ближния така, както обичаме себе си, но на първо място трябва да се, научим, да се научим също така да обичаме и себе си, ние ще го направим. И със всеки изминал ден нашия свят ще става все по-красив, все по-чуден, все по висока ще бъде енергията, все повече красота ще има и безусловна любов, все по-красиви постъпки ще се чуват, все повече хората ще се объединяват, все по-малко нещастие ще има в живота и ние сме тези, които движим напред и помагаме на висшите сили да извършат трансформацията тук на Земята. Нас ни наричат архитектите на новото време, така че който се пита защо трябва да мина през всичко това, отговор е защото вашата душа го е избрала и знае, че ще има големи награди и голяма полза от всичко, което преживява в момента. Помнете, че всичко, което ви се случва е по вашите сили, иначе вашата душа нямаше да го избере. Кърмичният съвет нямаше да позволи да ви се даде тази мисия и съответно много е важно просто да имаме вяра в висшите сили и тогава няма за нас невъзможни неща, а светлото бъдеще ти първа пред нас предстои и ние ще се чуваме във всички празници, във всички други дни, които ще си превръщаме в празници с изпълнени и избъднати желания, достигнати победи, израстване до нови висини и много сбъднати мечти, избъднати и, и прекрасни новини. Пожелавам ви на всички през цялата година много любов, изобилие, много радост, много успехи, сбъдване на всички желания и пожелания, които, имам, които вие си пожелахте, които аз ви нажелах чрез свишите сили, да се сбъдне всичко на 1000% истина за клет. Благодаря! и да си споделяме бъдните щастливи дни. Обичам ви много и до нови срещи, весели празници на всички! Чао, чао!